neze point yange muleme tujja kumulamwa omulamwa gw'abantu kufuluma bwanika embuzi ziriwo eh, bwanika buli wemulabya gwonna eh. mukabenge abantu buli webamulabe bakabenga embuzi eh. abeerandani abamu obusimu bwamwe mbulabi mm. muli mukomera mwabatukubira amasimu muli mukomera mm. mukirize abaana bave mumakomera gwesebe empozo zikufuuwa oli mukinu kyomanya oli mukomera eh, eh, mukazi gwe gwendalalimukubesimu abanupu okuba waanika okumuteeka ku ttaka mukaabanga mbuzi buli abamulaba abaana buli omulaba bwanika bwanika tajja kuva mu nju naye bwanika abadde akuba ba gavumenti <laughs> era kababuulire ah. sebo nze kino ekyokufulumya abaana ŋenda kiremerako mm. buli kyensobola okukola mumaanyi gange nga bwanika ŋenda kikolaekyo kirala ayagala okunfulumya nupo olirwedde ayagala ebyo sibityanzi kambabuulire e, mbalaba mm. nalabyeyo nakubya ekipande bano baluta maguzi balina gwe bawadda akuba ekipande mbwajja ekimanya kabonjangu <laughs> okubawanika okumuteeka ku ttaka mukaaba nga mbuzi buli abamulaba abaana buli omulaba bwanika bwanika tajja kuva mu nju naye bwanika abadde akuba ba gavumenti bwanika embuzi ziriwo bwanika buli wemulaba gwonna eh. mukaabenge abantu buli webamulaba bakaabenge embuzi abawo abakirinika bajja okujjamu mm. tayinza kubakkiriza mm. tu kani ebada e, e, esobola okuyingira mu payipu eno mm. enejja mu kazambi who tip to these people and how sure are we do we have the forensic experts to say when were they killed are their organs still intact kano kwadduka buddusi kasita okalaba kano akafekete kabukidde nga kakuba bino kati eyo yonna information odwe tagitegeera odwe we want enanga enanga to explain this how did who tipped this man was it a family qualo did anybody escape did he qualo with his wife bukedde tabikubuulira katugjawo buno obulangobalikateeka ku kizindaalo nekogera kalyogera to have those sophisticated machines mm. the question would arise uh -huh. the same would we must answer mm-hmm. nabana abayiso ne military intelligence yebayina okwansalinga uh -huh. why lwaki basobole okwesigisa ebyuma ngaebyo eh. ebyamaani kuba oyo profesa ayogera uh uh-huh. -huh. profesa wa psychology owa president hey. Eh. Eh. hey. ono akugambye mm. nti obutambi bwe bamukubidde uh mm-hmm. -huh. babujje ku digitalize gund machine mm. ono nabagamba nti aa ah, ah, ebyuma mm. twamunonya wonna webiri nebibabula biri mu baracks e eh, bakayalinga mm. bavuka mumitaly intelligence mm-hmm. nebibabula mm-hmm. ngaekabalagala nenayo maka mm-hmm. egindi naye okumanya abasajja bwetibalina magezi gamabuulire mm. enkofu wali ogirabye enagirabako enkofu weesula si wetuukira eh! enkofu eyinza kubeera emayiro e ku muti kweri nga buwungeera naye ngaate weegenda okuyita okutuka webiikira amagi gaayo eh. wala eh. tewali kigezi nga nkofu eh. enkofu gyosulya kasooli bwoti negiza ti mugabi kyono yatuleetedde nga bulijjo tizibeerawo lyasiki naye bano ti yuhaya from mitary intelligence if military intelligence had failed mm. eh, to mm. serve the present interest mm. at abobagula mm-hmm. baleta abayizi nebaleta bakibonna nebalemwa mm. this is technology mm. ate abayizi nebakoleki can the israelis stop me this phone mm. eh, this is a machine mm. that rotates around the satellite 24 hours ogikoleki machine yetolola satellite ogikoleki ekwata eh. nekifaananyi ekyo kyenyini kati ogikola eki naye nabo babadde bagamba bekwata bokka batwala mwende emisinde mbwe yayine kako kazakayina ebyuma nebaduka <laughs> nenseka nenseka eh. wano nali musetausi nga mm. babuuza okwalinga kwiza uh-huh. okwalinga kwiza nembabuuza okwalinga byayogera bituufu oba si bituufu oli gwe bayitanga tom voltaire okwalinga bagenda ne mu facebookgondi lumbuye lumbuye frelumbuye eh. is because eh. mu bintu byenkumi mulimu akatuufu aka abasinga baga biri munaana ebibeera ebituufu ah, ah. anti tewali abiwakanya <laughs> eh, ate era nebyabogerako bibafaanana ayina nti byayogerako ti nebibaawo bwammere mm. tebaga nti lumonde ah, tamubba mhm. <laughs> Eh, eh. bobanga oli mubbi wa mmere eh. tebasobola kukuggyako ate kyakubbeemu kweza emmere ah, ah. <laughs> oka byonna obikolaki obibba kakati kambabuulire hmm. bobi wine mulimu abantu balala nentalo zebatamanyi hmm. the history of uganda is clear hmm. the reason why our constitution does not allow to jita grass hoping mu political parties but gundira residi yacho mm. eya mm. to the election mm. one can drop his party mm. ssenger planes mm-hmm. where the pilots can jump out with the parachute nowe he emiitaryebwebakuba enyonyi eh. akatebe ka pirot kamuinjectinga nafuluma lwampaka mm. because plan an crash but it takes a long time to train a pirot mm. the bazungu can sacrifice the structure eba mm. saving life kati gwejawa passenger plan mm-hmm. omuli pirot ayina tibwenda babitabuse after killing your political party ngogena mundala ngolaka mundala after yeah even after yeah it wouldn't tebandi kitaddewo yes. kakati bobi wine ekyo kitegeere aba mm. dp mu mm. nkaaga basala eddiiro mm. mu mm. kinaana basala eddiiro mu mm. kinaana beekandagga mm. this the political the character of your opportunist mm. especially mm. baganda politicians mm -hmm. kakati bobi wine yo akaabira bwereera mm abasale abasoka kumi mm -hmm. basala eddiiro ne bagenda mu upc mm -hmm. mu 1980 mm. did they come back Mm. They rush, they ate their cake and and they ate it. Mm. That's why I you, told you. You can't eat your cake and have is dominated it. by women. Mm. Where did the Kazungus go? Kubanga, Where did the Waibales go? Abufuza, abanene bachala. The only person who remained under detention order, mm. who refused to close to UPC, mm. was Chesimira. Mm. He remained in prison. kyesimira afudde nakyo desiye naye abadde mm. minisita waddananagira mm. bali baafa mm. baali omugoyo yes so tamstrategies nabano mubaleke banamboze bakazunga bani basibnompuuga temuli yava mumengo these opportunists mpuga has achieved more than yali kijewa eh, an organized society timpuga asobola okubeera chief whip leader of opposition eh, oyo hey, musajja mumanyi yakati ekyo kibategeeze mm. nababuuza mm. nti lwaki emasaka nrm mm. teyasimba muntu kumpuuga nambidde omwana wa hoteri bravad hajat yetekawo yekka neyefinansinga the nrm new whoever emerges out of the race would play its role mpuuga negundi yes kati abo mbategeera these mhm. are political opportunists mm. nentulia muwanga kivumbi yabona abona nnyo muwanga bamutwala eruzira nga kukapika apo nga alinga mulambo itituku muwanga ubuza nga kabuga oyo ono kabuga abeera wa mm, mumanyi mm. kabuga olumu ajjako wano mm. e yamusanga muwanga itituku muwanga seven days mm. obwongo bwokomawo omanyi nga batutte nga atunudde waggulu They are staging now a popular resistance yes. against life president. At that time when he was fighting, mm. where was Bobby Wine? Bobby Wine, yali achali muimbi. Nga muto. Doing his girls making money. Mm. Mm-hmm. Labbing shoulders with these people. With mm. him who fell out. Kakati mwanga na hebu asala when time has come. Sina mm. bagamba. Mm. Tuli mm. ambale nguli. Mm. Nimba gamba. Chairman itasobola kuwasana kubira Bobby Wine yesimu. Mm. Nimuka chairman itaiza kuwasanga mwina swago. okubasakita keza you are settled down nanga ate tunakola tutya this is one wave mobilizing our cerebrals nemugamba nti kubaoli essebo gavumenti bweba tebagala kwogera nimwe nakola embaga but that is a mistake a married woman a married person kitegeeza you have settled toyinzaga nti struggle nti owasira mm. mu struggle eyawa mm. okuwummuza mm. ne nga oliyetisa ekinywa kyenku mm-hmm. akyagenda gyalaga akisimba wanakiwunzikira kidde ku mutwe okukikuba ku ttaka aba akoze eki aba atuuse kakati abo bobi waini abaleke abaleke abo abali mukwefuulafuula abalya sente abakolaki mm. fortunately for them mm. bamawo nabo tebabala now kakati these people have a right mhm. kakati abadde pe bategedde mhm. bano baluzunga mm. tebalina reason yonna ebajja muki mu dipi eh, kaka kankubuuze mm. omukazi bwabanga wamukwata n'omusajja mhm. n'omugoba nejafumbiddwa omusajja namukwata n'omusajja kati gwe eh, batulezombinfu ah, mm. ekitegeeza gwenda kasagaziko you, this this one exonerates this mm. the type of kazunga kuzunga izimu mm -hmm. okwanamboze ne seguna mm -hmm. kuleke opportunism ya, ya, ya, ya mpuga mm. eyemmengo mm. etayina nsonyi mm. enkyene bava museveni enkyene bajjayo sente muleke kakati the deep would be celebrating mm. mao is the biggest beneficiary okay kakati notuuka kufa ino nti what's the final say mm. nebagamba nti mu bintu byensi mm. wetuba tubala ebyobufuzi mm. tulina ebintu bisatu tulina kyetuyita deception deception, deception means uh -huh. nkulaga ekintu nga si kyentegeeza uh -huh. nga bukedde uh -huh. tibukedde takubuulira mm. who tip the most important question would be how did you find out that these bodies are there mwakitegedde mutya ani yakubagulizaako eh, and mm. these are organis mm. for me i know they are mm. covering mm. these are mm. organis mm. noli omukazi oyakomyewo amongi nayogera nti batira abaana luddawa ebwero mm. wekira bakiwa publicit mm -mm. kubanga bali abasajja babagamba abehege mm. ti one way of stopping of mm. helping you mm. if you can stop local activism nebitawandikibwako mm. this is why bawa abamauli ba uganda 10 billion ababamunita naki mm. nga bo balabye nti short term nga tebamanyi nti nze nebozireeta mm. era okwagala okunzita baali batuufu myai kanot touch mane nga nomwana wange mwamutta sitaake iyo uh, uh, pesa ya damu sitaake liyo sell your cause kakati nkugamba mm. tituyina ekigambo ekiba kiti deception mm. tuyina ekyokubiri tukina reverse psychology Mm. reverse psychology olina okuba nga oli mugezi nnyo okutegeera reverse psychology mhm. reverse psychology kitegeeza i dup my enemy into doing something forgetting thinking that am the beneficial nze kikukola omusetinga eh, nti kati tuyina infulation mm. infulation nkwekezajuletinga mm. profesa ani ani nenjasfaing americans use it saddam ayina ba republican guards Mm. million number mm. bakuba bufalansa ayina dumuzigidde gani ayina chemical weapons to justify nti you cannot ask america why are you deploying big bombers mm. why are you taking the most modern jets against the third country mm. ku muntu omuntu oyo ah, ah. basooka kuga mirundi ayina asidi mu nyumba ye eh. mirundi ayina kino mirundi ayina emundu mirundi ayina kino mm. tujustify force kyo nti nebajjamu helikopeta emotoka helikopeta nebambula amabaati ko gonna they have already prepared ki mm. ti we are going to invade mumubajereka bujereje lagataga lagataga oba adf eri lagataga mukamalayo bbanga ki hmm? ekitegeeza eh, eh, eh, there is a fight otherwise mm. if there is no fighting you would be moving omuzungu ye mm. yaalisoose kkubuulya baali bagendao mu afghanistan mm. bakhayalinga abasajja abalasha mm. nebapuliveyalinga america nekamaka population mm. bakuba abalasha emitwalo kumi neetano eri tewazanyirwa <laughs> thats why tebafulize nga vietnam kuddukayo bagenda bali prepared nti nabalasha bakolaki babakuba and they have not left in a disorderly manner like Vietnam. This mm. has been a bit organized. Okay. The beginning is just one. Mm. Kakati vano, abena ali, baba kwa zisa nyo reverse psychology. Mm. Uyo umana, uyo umusajja. Aluwa. Uyo umusajja uyo. Uyo buwanika, muferi nyo. E ya gambi enti nupe te sene president Museveni. Naba nupe te bachimanyi. Hey. Eh. First of all, do you negotiate crime? Aha. Where is it? mukoti kuba nenkwegamba babeera nga balina emisango bagende mu kooti ate tunegotiatingaakasonyiwa mm. mm. eh, aka truth and eh. reconciliationnagamba mm. we have been contacted mm. by some of these people after Museveni's statement mm. Mm-hmm. the, I, I, I advise them to seek mm. pardon mm. gatula nigabiga niwako nikitwala entwe nikitwala obusuma gwakyo nga bukikunyako muntu ali munyuma nikigenda mu parliament we want more money we have contact ii wabasanzeewa mwolikiyodde mm-hmm. ekyo bakuba ekikube n'obusuma bwakyo kyadduka n'obusuma bwakyo bwenda kikuba tikiddanga kakati if you have mm. this commission mm. where a person can go and denounce violence mm. era kyali kigamba mbu tubawe obusente bwe tubawe butono nnyo nekigenda n'obusuma bwakyo nga bukiwunyako obusuma nekigulayo obwamawulire ne bukiwandikako nekikuba nekidduka umeme tebadduse nankabira teyadduse ku umeme reya mm. yalagawa 400 million mm. because museveni is so rea bagambe ebyo ebitongole bagenda bijjawo bi ate rea yeremeddwa rea kitutu kendi kuba kitutu obutambi alisibira wetangula bajja omugobaddeokyali kuwa amnesy eh, ziserabira e, kati kugaye nti amnesty weeri bwomala okubala ebyo mhm. fe abalina obonge netumanya mm. nti bwanika ategeezaki mhm. kubanga singa bwanika ali honest mm. yali badde akozesa available methods eziriwo eziriwo sikyaliko what does bwanika is looking for bwanika is looking for a situation where you get all of these people bafulume mu makomera gye bali enemas bukedde atandika okukuba eyavudde mukomera talina baatule uh-huh. omukazi weyavudde mukomera bimusobedde uh-huh. balyoke batabaale mm. kubanga the way these people parade mm. how can a senior police officer or prisoner officer mm. alawe prisoner nagenda mu kooti nawanika omukono nga bwajjamu esaati eraga toca mm. naye nga toca e, mm. e, e, yaganibwa mm. mm, era evidence that has been adduced through torture tebagikiriza eh kituufu kakati kyenkubuuza ki mm. nababuuza mm. nti bw'obeera nga oyina kubanga obusamu bwe buli principled mm. tebuliimu lakuna tebulimu ki nga kuusya nti naki mm. but if bwe buyina omukazi nga ayagala kuswaza mm -hmm. pirawo ne bamulamu wa mwaka godoka embizi bwe kati bayiwa muyiwe kituufu kakati akateekamu abayagala abasiraamu abagenda okusibulukuka mm. naateekamu akagodo kembisa abayagala ki bamuyiwe kubanga muyambi wani mm. nebaga nti ewaffe ku kyalo kwaliko omusajja nga mubbi bamuyita sewandaki nga mubbi wa matooke mm. naye buli lwesanga nga owettooke gwalisibyemu ngamukuba mm. teke ngalimujjako ngalibamugongo ngalibamugongo ngemino gisensebuka ngaagenda <laughs> kati ekizibizi kyemwebadde mutwalako nga kiggwawo <laughs> munamutwala nakikolokomu ah, ah, this is so undegimese nti the people who torture these people the people who torture prisoners acompolices baba bakola nabo yes this is a, a, a wanuwe ufukiri nge kesi tamale kine cha bwanika nupu iyo he chikwate echi manyi na chigobenga we ba chigobye bwanika ya tubate tumancha government bwambi bwanika ya tiba mutumye bwanika yogere mbuzi jeziri bwanika president bali ne sembe guya none yavuma nga abantu abantu bayaya na bamwitani oyo eh gwe era gwe bambifana nga ine mmundu kati bambi yali agala mmundu kugira gako uh, eh, li, uh, no. yasulako ne mu nbs nga bamunoonya ne bamulimba okuva mu nbs okumwa omulimu bamukwatirawo anti bwe baali ne bwanika purezidenti yabawa sqwaya mairo zettaka bbiri esembabule nesembo ebwya ne bwanika mm. n'abawa biriyoni mukaaga bazija waka kwenzira mm. baleete entenjero nti mm. abawala bwebagula ntenjero zokka bwanika embuzi ziriwo bwanika buli wemulaba kwonna eh. mukabengeo <clears throat> eh, abantu buli webamulaba bakabenga embuzi abanupu okubawanika okumuteeka ku ttaka mukabanga mbuzi buli abamulaba abaana buli omulaba bwanika bwanika tajja kuva mu nju naye bwanika abadde akuba ba gavumenti eh. anti abantu bonna eh. bali bakola bwe bati kyenguyiyetu tukitegedde ah, nti baagala okuswaza ami eh. baagala okulaba nga ebikolobero byonna bikomawo wa mm. they are targeting muhoza and the army mm. kakati what do they want mm. tikasagwa omala okuteesa nabo mm -hmm. nga museveni bwe bamukolanga mm -hmm. ti museveni yasomanga abantu naga nti abo tufe tubayina mm. si bonna lwesi evayinuga nti fe tubayina ngaomanyi theris museveni gye yasomanga mm. singa museveni omubuuza nti bewasoma baliwo mm. kuba gwe bwomala obbasoma museveni kyagenda mukomera era bavayo abalala nebababuuza tibasomye dabuliddamuliraluwa basomye gundi ye nosoma olupapula nebakubuuza mr president ono wamusomye taliyo eh. bamanyi nokukyusa bala dcs eh. nebagamba list nebagikwatamu nebagamba mm. kakati muzeeyo omanyi mm. ate bwetunaga nti ate sewasomya nga baga nti oli mukadde mm. babi ingire muli sivazi kuwata mm. agula woli yabamuli yako sende na ganta ah, erinyali angiri yabadeko wali labiewa wali labiewa mm. erinyali wali labiewa ninkala zaba mbili sivazi kuwata mu mm. nipa ganta ato, atobo ledo liya some dwada mm. kati mm. create confusion mm. kakati if they have this plan mm. nti mwija kutula mugambe how many do we have abali mmakomera abali mmakomera bwane kagende ne timu ye mm. babatte kubakati yisu teri mu nupu eh yisu ziri biri aha zese yabano bano eh. bwe bakwatire heg ono oh, gendo gwe bagenda okutu naye kasajja gwe toyina magezi omusajja ate nobeera mu bizinesi eririsike nga ozimbye ebizimbe byetugenda okutunda muddeemu bwola obunuka nebagamba poverty is gravity you go back to pull it you back and you go back to your poverty You can go back to the gate manship. Mm. Yes. Poverty is like a gravity. Tamale. Kakati ono wanika wabali. Awazanyi hey. government. Bwani. Kakati kasamote yesa nabo. Mm. Nemukola listi ya yaba furuma. Mm. Bajia kufaye njala tibayina. Mm. Bajia kufaye mikoto tibayina. Mm. Ayaka daba furume any mass. Mm -hmm. Buke dali okakuba maulie gabo. Mm. Ulaba kakweze isma hiru kitabas umu. Rukida vashaija kakwezi. Nibamuandika kwa nibamuandika kwa. Nema sereka. Hey, naye masereka kodineta wanwadde nnyo nalaba jjo baleeta gundi ah. musimanyi eboard of directors ate alina ah. kyeyali akoze munsi ah. bamwana nnyo bamwana nnyo simanyi yani oyo nalaba alumba ne hamu oyo simanyi yasoma economics yasoma economics wali okoze ku banka tisa e, e, e, media nemukwata nemukwata nemukola kati media yafa mm. monitor yafa mm. Mm. ntirukira abasaijja omu mm. buuyo omulemeddeko poet awandika ebitabo bino biriwa nobel prize eriwa nataha okumutulugunya kumwongedde omuwa coverage ensi yonna eyongere omumanyiambabulitinze nasoma propaganda balwanyisa toa ababbi b'enkoko be basiba ne mandira mu kkomera bonna babamanyi ababbi b'enkoko it depends on which case have you committed mm. hey. yatulugunya kyakufa kye hana namusiba mumakomera nakola ki nekirwa nabatulugunya nnyo but when elections were held who defeated kamuzibanda little known baluzi imuluzi baluzi muluzi yes omusiramu munsi ya christians how many muslims are in malawi their battle against kamuzibanda was led by the catholics a muslim woni kale samale kagenze naye ngojeko yafiride ngojeko ebyokulabisa ah, tulabanga ebikolwa ebyokutulugunya bineeno uh, bisana uh, byogerebweko president abereko kyabikolera nakyo abantu bali mu kutya tamale kyalikyali ba psychology nebagamba nti batuulanga mbalaba ne bagamba mumanyi kyetu batukola tulimbe mu seven nti nti abaana ba nupu baagala okwokya ekibuga mm-hmm. all the intelligence organizations except eso mm nzireeta mhm. nga byabulimbo mhm. mhm. tebyaliyo togetemane kati munaabwe nabakoleramu kati ono nalweiso bamutega tamanyi yetekako responsibility omuganda ayagala nyo okwijjayo bwati batekole nti akyali mu charge kozi kyakireminga takimanyi drones bali bagazizani yes what the intention bano bakola exercise eyo gikolera mu birala mm. telling you mm. nti wa nti luno olutalo luli dedere mm. why teriyo escape route ate lwa mu nyumba mm. kakati what does olutalo lwomu nyumba mean olutalo lwomu mm -hmm. nyumba bo balowooza mm. having worked with museven for 14 years mm -hmm. i know what they're planning to do when museven sees two people fighting in one office mwenabagoba bwe mubeera ngaababiri mugirwaniddemu yeah. kati mwenabagoba kati abalwanira obwa president abana abalwanira obwa president eno uh-huh. group eri bita uh-huh. eyo nomuju nibu tukitegira titewali mukasikira sizaalawe Uh-huh, uh-huh. not eh, to kati zino group ezirwana ebbiri bwe tuddayo ku logic wa museveni nti abalwana ababiri abagoba eh, bombi nti museveni ajja kubagoba bombi asobola okugoba muhozi n'omulala nti ababiri bwe babagoba uh-huh. nakugamba nti besiye mm-hmm. was insisting mm-hmm. we shall not participate in the mm. future elections mm. unless the electoral commission is dissolved mm. what do you want when you dissolve the electoral commission mm. you have a chance of slotting any other people now mm. but if the electoral commission was made mm. nga toliiwo mm. it applies in, this, in, in, in america mm. in america a judge is a judge for life mm. so many presidents wanted to get to power nga waliwo abafudde wabawo omulamuzi afudde genakatabakaita mm. the foolish americans mm. you will see this ti american presidents basaba nnyo abalamuzi baffe Mhm. basulutingemu abaki mm. because if you don't have any vacant onotekamu otya obubwo eh, tekakati malaga e kenya yali tayalinzi mm. but if you had this practice eh. of life mm. ndikyovalaba nti bano bwebajja bwebava mu nsiko basanga a hostile judiciary eya upc that one time mr justice emmanuel oteng they brought a commonwealth judge here to, to, to, to preside over an, an, an investigation against him. One of the allegations was that he was leaving Luakasis and his wife in his chambers. Mm. Kakati ati Luakasis is senior advisor to the president on security. Ati takumianga utenge. Yamwira vira. ngatumaliriza mm, ngatumaliriza bakugamba mm. nti tukole let us create a conduction mm. mm-hmm. where Museveni can be abandoned. Both. If Museveni believes in his son, mm. can't we discredit him? Can't we create a contradiction so that he abandons the two? Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Ono, ono tayina bizikira. Omusajja aku, omulenzi eyakwata nyina, tumukuba ku kyalo ne tumutta. omuntu eyatunda abantu mhm. kampuni zammwe nezitunda abantu ebweru mhm. the people who do vote you are dead mm -hmm. kino kive sakuli yeji okutunda abantu beru no batirayo organ mm. anybody who is involved in organ mm. sharing and mm. killing people hey. Eh. committed a sacrilege tamale ekirala eh, eh, abantu bali mukutya mukampala wano tamale abantu bali mukutya amaanyi ge batadde ku batembe babiwulira nti baddako ba tax nababoda ekibuga abantu bawansi bagenda gwekampala amanyiddwa nga waabantu babulijjone bakansala babataddeyo kumi nabana <laughs> mm. mm. kampala mm. city is not the way you run dodoma and abuja mm -hmm. the demand of which are new creations mm. Kampala we have residences residents mm. abazalibwamu where are you going to chase them I always pose a question mm. Nti a person who grow up in mm. a chinyolo katwe chinyolo mm. does he know hoima mm -hmm. a person who grew up in a kitolo mm. does he know votipotro mm. a person who, know, who grew up in a kifumbira mm. does, he know, does he know kisolo mm -hmm. they're going up against them mm. Instead, oh, instead of solving, once you dig a pit to cover another pit, you remain with the pit. Mm. They are going to create insecurity. Mm. Kakati baga la Museveni inga mamazo bago bamu. Mm. Ulira, mm. bagena kumfera. Bagena munga zeo mani, eraba bawa sente bako meo baruani. Mm. Musa ituwe sente za sako tubakule musa. Gazibiga, aga suma gaduke, gaduke ne intre zako, no obusuma anga buka gobele na munyuma obusuma, obusuma, obusuma, aga suma gali oke gaduka, aga takuta, aga takuta sente, aga suma. operation yeah. smart city ligenda kwera bankuseere mu kibuga kibuga kyabagagga what do you benefit by leaving a, city, a, a, a clean city to the opposition what do you gain by leaving a clean city and create uh, alarming race of crime me i'm not part of those things they are intended to grab money i'm telling you mm. within a few days mm. you are going to see proposals stupid proposals mm. should give us money mm -hmm. but these are the people Museveni has been giving money mm. hey abasiba basize saaka teze bagoba batembeyi bakava muguni mu lokodawuni ababoda bakava mu lokodawuni abataxi bakava mu lokodawuni abakiosks bakava mu lokodawuni babafulumye baliiwa ne famire zaabwe bananga bakola ebintu bino mutuyambe awa bodaboda licence passenger service gundi vehicle ebintu bino mutuyambe abamala okola isisinga boda boda nemuziwira abaana mmwe mwalya mmere kigemuwa abaana baffeffe tugiwembwa ah, tugimwembanga nze emmere eyo tugyewale eh. omuntu alina obwongo obufaanana butyo emmere yi tugyewale ebere noti fit for human consumption tubebaza mwenna ababaddeko olunaku olwaleero nagenze nendowoozaamu nga tusibula ndi eno nga bweri gundi studio abasiramu aha e gundi nadde bandite de e. eddagala lya habo likiri yalinga obulago e. lirwanyisa stress e, likolaki naye nagenza okulaninga nti wai engeri mwegimuŋambu nze nywa nnyo bagenda kulaba ecupa ezo tulowooze nti olese lusinziyingiddawo nelusinzi nakugamba nti waliwo omukulu wesomero ŋŋamba ŋŋende njogerere mu bazadde eh. naŋa nayo ojja swale ewedde eh. nemuga <laughs> nti ekyoyogera akitegeera eh. naye nange si sinywa nju misana eh, eh, nange mikolo mumanyi ate eh. omugaga tanywa omwenge me i don't those people abamanyi bwe tubeera and i don't drink much totera kunywa nnyo nze mm. mba nyumya bunyumya nakira kwesirikiza kusoma okuba mboza awo nosoma amawulire nda mukuwandika bitabo sirayini yange nnyo byomwe bimwenge biki that's why i've survived kati walirese omusajja oyo singa akatambi kaweddeyo akugambye atame tetudda mu program zenakusibudde data amale tamale tujakoma wiki ejja mbebaza wamma betubadde nabo olunaku olwaleero ne tamale mirundi tujakomawo ate twongere okubaleetera ebirala bingi nnyo hmm, tulebaavaawo nga mulamu eh? abo banakalema abo eh. anti babagambanga mbu bajje bankwate mhm. naye nga nze nabategekeddedi gavuge gavuge gavuge gavuge emirambo gigwe abadduka badduke kale tujja kukomawo wiiki ejja abeekatadde mbaagala nnyo n'abennangabo n'abeewattuba tujjako ogamba ki kulayi gyakomonze badde nsaba kulayi gye bamupiira golod bagera nti agenda esikamu ya golod nagiwulireeyo mwanyini nti yatunda golod mwanyini yatunda golod ne bamubbirayo ne bamubalinga ajje ne babi kulaija ye omulaba nga gakiwereza mu bulungi eh. yakirimuko ah, ah. bamukomezawo bukomiatimwanawange ono akirimu kati abala ah. abaana bato babala uh-huh. kakati ate eh. akomyawo bano be bagoba nzeekitegeeza ate bano abakomyawoaa bwe bakwata ku bano kasita banakwata ku bano ne bajjayo omutwe ne batasirika nomusirike ekyamwe kyawedde ziyongedde ku mtn kokka kati bwogula bandeziabalisibubulisiprofesa mm. mm. mm. kyabayambimu omanyi nti mbayamba nti bayibuli yetugamba nti bagenda basiru ne bakola omunaala balabe katonda uh-huh. ne katonda yabatabula nnimi kati abo batabuka buli omwagira munne this is my machines mm. byuma byo nemiting egyemwabaddemu muserena nagitegedde mm -hmm. you have been given bino byonna monitor byakuba bo abatagemeddwa bagenda kubasiba they are just fine one thing mm -hmm. bawandika ebbaluwa nti tetujja kgenda lwa covid mm -hmm. president naggulawo economy tebakyalina mm. justification mm -hmm. mujja kutemba kati muserena babuwandikidde ebbaluwa mm -hmm. nebabugamba nti if they don't go this week mm -hmm. ICC is passing a judgment to declare them fugitives. Eh. Uri ukongo na mwe wabwase ntwe. Abantu wabu. Bila wano. Beja kupatu. Da. Tumweba se jakute yungu uru wewa mungunu ka. Mm. Abantu pakeda babu za abana ba. We. Abana nkumi nyambi tanu. Na yoro wetaba siriki. Mwaba gagaba vundu. Sente se mwinyo na buragi. Inga kabu wali omugage nyo. Cheche haba tumamuta abantu. because if you commit an offense beyond your borders mm. it means you are no longer going to be handled by domestic law bobera hey. nga wakikola okusukka ensalo zeggwanga lyo yes. kati mulimu icc tuwe abamawule 10 billion tukoleki can you can you conceal pregnancy mm. lukula lugenda mu maaso ne bannondola ne bandeetawo ebyuma biri mu chaachi tebiri mu barracks hey. Eh. njagala okubuulira tewali muntu wano mu uganda uh-huh. yalibadde nabyuma ebyo ne batamuwa sente bagambye webiri waliwo abasirikale oba bategeeza abasirikalebotebiriyera baali baguze e yes baali baguze kati bo ab'omukyaki yo tebabagulaobijayo ti nze njogala obusajja buno babube babuttire wano siyinza kubakeeza kufuga ggwanga soka otiddemu ttamale toyinza bakkiriza kufuga ggwanga if we allow these people any of them uh -huh. to rule this country uh -huh. we shall be turning uganda into a human abatoi oba tebalina power bassa abantu mu malwaliro uh -huh. you are, should be ashamed uh even amin the notorious amin this government criticizes mm. museveni yaganze sobola nakwata ku mulambo gwa amin ngukwasaako ekiti mm -hmm. amin had excellent relationship with the arabs mm. but he never took ugandans to be slaughtered for organs mm. even the old kings the illiterate kings solid mm. slaves because they wanted their people to be alive mm. this is the, the fact that they did not kill them Mm. It is the reason why we have blacks in America. Mm. These are descendants of the slaves. Neye mwe abayina buli kamu ne mutta abantu ne mutunda ogani zaabwe. Ndi mbasonyi wammwe. Ndi musobola okujja ewange. Nesesiba gulu nende kutwala gwe. Tamale. I cannot talk to any of these people. Awo batofuuse mutujju. They must pay. Bayina okusasula. Myaka abiri munaana mu prison. Tamale. I'm telling you, if this government does not go on them, mm. arrest them, mm. we have evidence. Uh mm-hmm. -huh. But is really fake. Uh mm-hmm. -huh. Are they fake? Are they, are they saying that they are fake? Wakati nungubuli, mm. abasajia wunabe unyiza. Mm. And if Museven does not take care, those people are going to kill his son. Now we. Eo allegation nene tamali. Nabalabi wenti. Baso bolo kutajeno mhozi. Nabalabi wenti. tamali nebagamba nti how can we be sure that mukoze cannot conspire plot with kagame to overthrow the government yeyakitawe nebagamba imagine one to one who was there mm -hmm. why we found out that even his personal secretary didn't enter the meeting mm -hmm. kiina kuba kyabwe mbuwo nanyina ensi yeyo aligenze n'obujozi bwe ne gaalubindi ze nti kyakoze kibi era mumawulire tekirimu ekyaki ekya kivumenti yamuhozi tekirimu eyaki ebagikuba luli bwe yagenda nayogera nekaganoda nebagisinga nanyina ensi negaalubindize ye yagenzeeyo nanyina ensi negaalubindize tolifuga ku ggwanga lino usuulairorakanimvere pabantu bakucawa baja njabakubira obutambi bwabanyankole mitingi zabanyankole kubabako mata kubabako nyama yabo kubabako obusungu ate obuli mwankole businga bano balindide bamulinda bulinzi kumuyola bane bufakitole babwoce deanga zatizi nankole if i play tables of banyankole meeting anti museveni batuyabagana okwogera olunyankole mm. bogera mu luzungu Eh. But if I play the meeting of Banyankole, mm. who are filthing with anger against that younger man, mm. singa yaduka, dabali muguli, waliwa mwagale nyo, yali muguli de farm with Zimbabwe naduka. Ni yate wa mkwati la yu. Wa mkwati la yu, na yole kira hege. Then big trouble. They are, they, they are between, abagundi, abazungu baga between, a, a rock, rock and, and a hard place. For us, Baganda, we say, mm. you are confused you are as confused as a man mm. who feared his home and the forest then mm. where will you go bwoba otya mu kibira nga newwa otyayooba tosigazao wakulaga tujja kutonda ebintu byaba tumwebaza ebyo bisasula abaana ababulaolkolatumwebaze prison oil here in Congo. You end up in the Congo roasting mucho move monkeys. Now we, oh, your minister, where you get a Congo. No, minister, no, but about Mubanziti, Katia Gambi. It was me. I was watching my machines.